Bonjour à tous, on fait un petit point en 5 minutes sur le BTC. Donc BTC à l'heure actuelle euh, en mensuel absolument rien de nouveau depuis 3 euh, mois, c'est-à-dire que cette candle qui a fait signaler le bottom à beaucoup n'est rien en mensuel. La candle suivante qui a fait dire reprise du bear market n'est également rien en mensuel. Ok, c'est les mêmes. On est toujours coincé dans le range des candles d'avant. Depuis 10 jours, on tend à faire une candle plutôt euh, verte pour le moment. Il reste 3 semaines dans le mois. Euh, donc en gros, en mensuel, il y a toujours 0 info. Euh, je privilégie toujours le fait que ça, ça sera cassé. Quand, comment, je ne sais pas. On peut faire ça ou ça. Ça, c'est le marché qui choisit. Donc en mensuel, pas grand chose de nouveau. En weekly, si on zoome un petit peu. En weekly, qu'est-ce qu'on voit On voit, qu'il n'y a pas de momentum dans les candles haussières et il y en a dans les candles baissières. la baisse et la remontée qu'on fait euh, cette semaine, qui font dire à tout Twitter le bottom, euh, a pris de la liquidité intermédiaire ici et a recréé également au passage de la liquidité. Juste au-dessus de ce pôle ici, avec la ligne rouge à venir toucher, Ok, euh, ça sent pas très bon pour le futur. Peut-être pas immédiat, mais pour le futur. Mais la volonté euh, affichée pour l'instant, c'est d'aller euh, remonter jusqu'où il y a deux possibilités pour moi. On s'arrête dans la zone ici, ou alors on squeeze et on va dans la zone au-dessus. Je pense pas qu'on ira beaucoup plus haut que ça sans retracer de toute façon. Donc ce qui va nous intéresser, pour le début de la semaine, c'est de chercher des longues tant qu'on n'est pas dans la zone. Ok, si jamais on choisit de faire ça, et eh ben, j'attendrai un signe de renversement de l'order flow, et dans ce cas-là, je chercherai des shorts. Si le signe n'y arrive pas, ben, je regarderai le prix traverser cette zone. Si le prix décide de baisser d'abord, donc ça c'est le scénario numéro 1, c'est celui où il n'y aura pas grand chose à faire d'un point de vue semi-swing euh, weekly. D'accord euh, Il y aura des choses à faire en intraday, mais pas euh, qui ne peuvent pas se faire sur une vidéo comme ça. Si le prix décide de baisser jusqu'à l'IRB, c'est parfait. On va chercher à reprendre des achats pour accompagner jusqu'aux 4 traits sur les TP. Ça va pas être plus compliqué que ça cette semaine-là. Si le prix décide de traverser l'IRB et la zone balancée, la target logique. C'est le niveau laissé, alors qu'il faudra décaler à ce prix-là, mais c'est les sell stop qui sont là et bien sûr qui sont juste dessous. Mais encore une fois, le marché a l'air plutôt avec un momentum haussier sur des candles euh, daily et plus petites. Donc à surveiller. Euh, on essaie d'accompagner ce rebond haussier voir jusqu'où il veut bien aller, hein, on connaît les limites. La case bleue est ma case favorite pour longue éventuellement. Un début de semaine qui ressemble à ça serait parfait. On prend ça, on attaque ça, on rebondit là-dedans et on va target notre zone de vente un peu plus haut qui sera notre zone de TP. Voilà, pour moi ce sera vraiment le top du top. Pas plus compliqué que ça, ce qu'il faut suivre sur BTC de mon point de vue. Et si on accélère à la hausse sans réaction ici, comme je vous ai dit, il faut suivre en 15 minutes le momentum qui éboule jusqu'à qu'on ait des signes de reverse, H1, H4, quelque chose comme ça. D'ici là, on accompagne euh, le momentum, toujours, encore une fois, il ne s'agit pas d'avoir raison si ça va monter ou descendre, il s'agit d'accompagner quand le prix monte des pseudo-certitudes, parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et une bonne fin de week-end.